dan kerusuhan pada tahun kalau tidak salah uh, ah, 98 kalau tidak salah 98 uh, ah, jadi pada saat itu juga ah, setelah kami diserang dan lain-lain itu tampak sapami hmm, apalagi seperti ibu eh, ibu Mary atau teman-teman Devo itu sempat saya pahami sedangkan orang tertawa sendiri orang diampul sendiri tidak tahu saya itu kemana Nah, itu saya lanjut saya punya perjalanan di di, di, di, di perahu layar terus sampai ke Buton dengan anak istri cucu semua. Hmm. Setelah saya di Buton itu apa yang saya pikir-pikir saya itu seperti baru lahir dari rahim ibu saya karena saya lari itu dalam keadaan pakaian di badan tidak ada yang dapat saya ambil apalagi waktu itu puri saya itu hasil saya itu yang dibeli dengan hasil penangkapan saya itu belum dikirim, belum terjual. Nah, lalu setelah saya itu sampai di Tomia, begitu lama di KI, seakan-akan keluarga juga sepertinya ya begitulah atau kurang mengenal lagi karena saya berangkat dari Tomia itu tahun 74 hmm, jadi banyak keluarga yang sudah tidak kenal sama saya waktu itu jadi saya itu mau apa kalau saya di ini maka saya upaya ya bikin kebun kecil-kecil terus setelah itu saya olah bodi kecil itu lalu ah, sedikit demi sedikit setelah ada uh, Balai Taman Nasional yang turun ke masyarakat lalu membentuk seperti forum konsultasi saya alhamdulillah saya terpilih uh, menjadi anggota forum konsul konsultasi lalu saya ikut pelatihan apa segala macam yang dilakukan oleh eh, Taman Nasional itu tadi nah, tahu-tahu pada satu saat yang yang kami pelajari itu saya lihat-lihat eh, filmnya ini kalau tidak salah dari Evu ini ini ini Yayasan Baileo ini yang pernah saya itu sama-sama dengan dengan mereka nah, setelah begitu diputar filmnya saya, saya sebut satu persatu maka kagetlah Pak Yoga itu kaget kok Pak Asiru bisa kenal orang Evo atau Bailio? eh masa saya tidak kenal saya itu sama-sama dengan mereka di sana itu akrab sekali bahkan kantor kantornya itu saya buat seperti saya punya rumah sendiri mereka pun demikian sering mereka dengan keluarga pegawai-pegawai hmm, kantornya itu sering datang di saya punya lokasi di rumah saya di di, di Warau itu nah, jadi pada saat-saat lagi eh, pelatihan yang kedua itu alhamdulillah pada Pak Rum sendiri yang datang. Alhamdulillah sekarang baru dapat artinya uh, informasi yang lain dengan yang lain di Tual itu kawan-kawan di Tual itu atau di itu itu ketawa debut debut yang pulau itu uh, mungkin kalau Pak Arum dia informasikan ke sana bahwa sekarang saya ada di sini enggak keadaan selamat ya tidak lupa mengucapkan salam sa saya kepada Bu Pit si Mary, Egi, Isa yang yang kalau saya tidak dapat sebut namanya ya jangan marah ya jangan jangan jangan marah nah, itu karena kita sudah berpisah lama nah, jadi saya nama-namanya sudah sudah sudah lupa itu bukan saya sengaja tidak mau sebut tetapi karena kita berpisah sudah lama jadi saya sudah lupa jadi ya semua lah semua pegawai kantor yang ada di kantor keluarga yang ada di situ semua ah, saya salam kalau saya itu sekarang walaupun baru informasi namun saya lega sekali tetapi saya belum puas dengan itu ya berangkali kalau bisa kalau bisa berhubung dengan eh, eh, Pak Pak Arum juga sudah ada di sini eh, cobalah Ibu Mary dengan Bukit itu coba sekali-sekali jalan-jalan ke sini biar kita bertatap muka di sini biar lebih puas lah ah, kalau seandainya ada di sini saya mau peluk peluk sekarang